Sluton, kay bon venon. Um. Ki om ti ochi femato vidblos, astos estosa uh, Krisnasko. Do feliçon Krisnaskon. Um. Se vi festos jen. Um. Se vi ne festos jen. Ah, uh, avu bonan tagon mi facta laboros dum Chris Nasco um, uh, sed uh, tio ne gravas al mi um, mi facta um, erraras multa um, dum tiwi chi filmetoi. Um, mi estas uh, progresanto, sed mi uh, ne jam estas uh, flua esperantisto. Um, uh, neniu um, opniu ke mia esperanto um, estas modela uh, facte uh, hierau um, mi eraris pri lan uh, titolo uh, de la romano quion mi volas traduki um mi diris la um mi diris che la titolo um estas la nomo de la ventro sed facta la titolo estas la nomo de la vento um tio estas cio por hodiaŭ ĝis morgaŭ.